Buonasera e benvenuti in questo nuovo gameplay walkthrough su High on Life. Io sono Glacial Sphere e in questo video stiamo cercando il dottor Giblets, anzi Giblets si chiamerebbe, ma io continuo a chiamarlo Giblets perché sono abituato a, ad avere quel suono sulla G in inglese. Quindi, il dottor Giblets, siamo stati nel suo nuovo negozio, nella sua un nuovo negozio facente parte di una catena di High on Life, appunto, dove vendevano dei super bong, anzi degli iper bong, e ora stiamo cercando di tornare a casa perché abbiamo capito che lì c'è qualcosa di losco, c'è qualcosa che non va. Quindi torniamo a casa. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Allora, qui tra l'altro mi sembra che ci fosse, ci fosse anche una qualcosa da aprire, tipo un baule oppure Tanto qui abbiamo lei Gatteral, che mi prendo molto volentieri. Um, oppure qualcosa di secondario, però mi sa che è più indietro, tipo di là. Quindi amen, non lo faremo. Andremo direttamente a casa. Continuiamo la storia di High on Life, la trama, la missione principale, diciamo. Appunto, la taglia del dottor Giblets. Oh no, questi erano quelli che ci avevano beccati al negozio. We've been observing you. Hope that don't rustle your jimmies none. Because newsflash, buckos, we're on your side. We'd like to formally apologize for how we treated you earlier. We did not realize who we were dealing with. Sì, infatti questi mi sembravano uomini del sindaco, quindi tecnicamente dovevano essere dalla nostra parte. Allora, chi siete voi due? Maybe you've heard of him. He's certainly heard of you. Okay. Here's the siamo sami ci why. The Torg family, or what's left of it anyway, they got mixed up with a bad crowd, the G3 cartel, or more specifically, Dr. John Giblets, PhD. And Clug wants it squashed, pronto. He says you're the right bounty hunter for the job. Says you're already helping him. Says the G3 is our common enemy. We've got a lead on Dr. Giblets. He's been whooping all over, leaving behind a nice little warp trail for us. We're thinking you can follow Una scia di teletrasporto. all the way to the gingerbread house. That way Clug don't have to get his cute little hands dirty. You dig? Okay, welcome to Uchiyama? This kid's fast. Yeah, check out Dale Earnhardt Jr. over here. Let's say somebody dies. Maybe, hypothetically, their name is Dr. Giblets. Well, should anything like that happen, we had nothing to do with it. We didn't even mention it. This conversation never happened. And Clug will be very grateful. Speaking of which, okay. why don't you follow us? Clug wants to speak in person. Huh, all right, let's let's go talk to Clug. 그건 얼친 올라? Non te ne frega niente, vai, andiamo a parlare a Clug. Oh, welcome back. Thank you so much for all your help. Yeah, they've been aces. Yeah, real pros. Hey, Clug! Sorry about those two. They can be a bit intense. Really, I don't know why they talk like that. But look, you've seriously done so much for me. I hate to ask for anything else, but this election is really close. And, well, keeping the G3 out of Blim, it's really gonna help me lock this in. Do you think you could, you know, deal with Dr. Giblets? Well, yeah, no, I mean, we, that's what we want to do, you know, <laughs> but uh, it's just the trail went dead. A dead end? Oh no, we can't have that. Let me just leave this map data right here on my desk. Not sure what might be on it. Oh, that's how we get to Dr. Giblets? Whoa, whoa! Even if this map data did take you to Dr. Giblets, we're not 100% sure it would be his actual base. You'll still need to do some detective work. Fuck yeah! All right, then we just kick the door down, burst our way in there, find him, grab him by the neck. Hey, hey, hey! I can't officially tell you to do that. Not if I want to win this next election, at least. <laughs> Good luck out there, bounty hunter. Uh, we will do our best. Okay. find us? That fucking Dr. Giblets piece of shit. You're doing great work. Grazie. Tutto quello che ha da dire. We love our dad, Clug. Ah, questi quindi sono i suoi figli. <laughs> Perfetto. Ah, posso parlargli ancora comunque, vediamo. Il padrino. L'avete visto il padrino? Francis Ford Coppola, he's back, baby! Ok, sono anche dei cinefili a quanto pare. Anzi, lui è un cinefilo. Dad works. He's a really hard worker. Someday all this will be ours. But uh, not soon. He should only live and be well. Do you love your dad as much as we love our dad? You better. How Va bene. this office, huh? This is where our dad works. Someday it'll be where we work. Well, that's not how politics works, but you get the idea. Genetics occasionally skips a generation. We may not look like him, but we like him. You know, we've been tailing you for a while. Next time you play the game, look for us. You won't see us unless we want you to. Because we're in stealth mode. Know what that <laughs> means? Interessante, questo, questo dialogo, quest'ultimo dialogo metanarrativo è molto bello. Molto molto bello. Se non l'avete letto, ha praticamente detto che loro ci seguono fin dall'inizio, quindi la prossima volta che ricominciamo una partita aguzza un po' gli occhi per, per cercarli, anche se non li troveremo perché sono nella modalità oh, furtiva. Ok, usa la scheda portali del Bounty per esplorare i mondi visitati in precedenza. Il dottor Giblet, anzi Giblets su Zephyr. Ok. Vediamo un po', eh. Dottor Giblets. No, ok, devo semplicemente andare dentro qui. No. Come faccio allora, se non posso selezionare la destinazione? We have with us today the star of the new film Turtlefuckers, uh, Jake Turtlefucker. <laughs> Sorry, is that your real name? Oh yeah. yeah Prova il dottor Giblets su Zephyr. I had that name before I got the part in this movie, but yeah, I'm the star of the Turtle Fuckers film. Yeah, that's really incredible. Uh, this, this film is really turning a lot of eyes, a lot of people are really into it. It's, it's winning a lot of awards. How do you feel? Non devo usare questo per, uh, per trovarlo. Ah, ok, posso... Perché si controlla così male questa roba? Boh. Paradiso Zephyr comunque, selezionare. Alta valle, andiamo. Attivare il portale, sì. Vai. No, non si controllava andando su e giù. Te potevi andare in giù, ma per tornare in su dovevi andare a sinistra. Era una cosa un po' strana, quel menu. Eccoci qui. Oddio. Un'altra battaglia, a caso. These little guys barely even count. Here comes more! fucking shit. pa. If only they were all this week, you know? Allora, un secondo. Ah! No, sono morto. Ma eh, a caso questa battaglia, cioè non mi aspettavo questa battaglia qui da un pianeta che avevamo già liberato da un po' in realtà. E ogni volta si ricompare il cursore qui, vediamo se posso spostarlo, ok. Non mi aspettavo una battaglia così sinceramente, da un pianeta che avevamo già liberato in cui stavamo facendo praticamente backtracking. Non, non, non pensavo davvero. Perfetto. No, volevo... Vabbè, usiamo Kenny un secondo per lanciare questo, poi andiamo lì creatura. E mandiamo i figlioletti a smangiucchiare tutti. crepa. Ok, un altro di questi per cui devo usare la bomba del tempo. È ancora vivo? Ok. Un altro là, bolla del tempo. Ok. Ma com'è rimasto lì? Tutto stupido. Allora, andiamo. Are we fighting some guys or just hanging out? I'm down for whatever. Questi sono gli ossa. Quanta gente è arrivata qui? Ma infatti. Welcome to Highway Village. Villaggio <laughs> autostrada. <laughs> and we sacrifice our younglings to the Lord Asphaltia, High God of the Way. <laughs> At first we were scared. How did we end up here? Where were we? Should we leave our highway? And it turns out the answers in order as I asked them were I don't know, I don't know, and definitely not. Giustamente. It is true, we used to hate each other, honking and shouting, fuck you, back and forth, like animals. But now, we have found community and love. Okay. Hey, I'm the youngest one left alive. That means they're gonna sacrifice me to Lord Asphaltia tomorrow. I'm not too excited about it, to be honest, actually. Ma che cacchio. Hey, I'm not even that much younger than everyone else. I'm 45 years old. I just happen to be the youngest by a couple of months. Spiega, poverino. I know everyone's happy, but we did kill a lot of children in the name of a god we only made up within the last week. Isn't that crazy? Ok. Voi non parlate, Nemmeno te, però tu sì. Hello, friend. My old life was flawed. Now I live the way of the highway. Lord Asphaltia provides for us, by which I mean sometimes a mite scurries up into our territory. We eat it and it's so, so we don't die. They taste awful, but it helps us not die. You know, I didn't believe in Lord Asphaltia a few days ago, but I mean, since then we we've made him up, and I'm like, uh, I, am a believer for sure and for sure and forever, Lord Asphaltia, for sure and forever. Oh, ok, è molto strano, molto molto strano. Però vabbè, è la, solita, è la solita perculata ai culti, diciamo niente di particolarmente nuovo sotto il sole. Là abbiamo un baule. E questo cosa sarebbe? Ah ok, c'erano già, c'erano già, sì sì. C'erano già. Andiamo nel villaggio degli ossetti. Di nuovo. Cecchino rilevato. Mm.

Ok, andiamo con Luigi. Crepa, grazie. Crepa, grazie. Cecchino rilevato. Have you washed your hands recently? They smell nice. Ma fai silenzio. Ok, eh, crepa, grazie. Oh, Perfetto, dovrebbero essere morti tutti. Ok, proseguiamo. No, eccone qua altri. Allora, bolla di squeezy, vai. Tac. Perfetto. Andiamo. Allora, secondo, datemi la bolla qui. Vai. Hey, use my trick hole. Non riusciamo a colpirli, però se continuano ad essere protetti da sti cosi Perfetto. Ah, dannazione. Speravo fossero finiti. Oh no, questi sono tosti. Ok, allora. Bolla. Perfetto. Non usiamo molto la rana qui lui, però d'altronde non è particolarmente utile. È l'arma meno utile del gioco per quanto mi riguarda. Ok, devo usare... Cosa cacchio? Devo usare questo. crepa, grazie. Allora, qui posso però ora entrarci, no? Tecnicamente abbiamo lui. Quindi un modo per entrarci ci deve essere qui. Vediamo, eh. Qui dietro. Ci vai? Grande. Oggetto ottenuto, camera uterina. Con una camera uterina aggiuntiva, creatura può mantenere in vita più figli alla volta. Ogni camera uterina corrisponde a un piccoletto blu in più che combatte per tempo in marina. Utile, molto utile. Molto molto utile questa cosa. Ok, proseguiamo qui. Allora. Quella roba là mi sta di magnetica. Quello. Andiamo. Sì, infatti è magnetico. La situazione sta degenerando là fuori. Continua a sentire alieni che parlano del nuovo iperbongo per fumare gli umani. Eh, tra l'altro è vero che mentre siamo su questa roba magnetica ci sono interferenze, appunto. Ok, qua possiamo andare là. Perfetto, quindi hop. Swing come Tarzan. Eccoci qui. Uh, oh, no, cos'hai? Oh dear. I, am I'm, I'm losing consciousness. Oh, oh. oh my God! What, what, what happened? A G3 base warped right through here, right, right, right, right where I was, and uh, well, well, it shot me uh, right in half. I got cut in half. But A G- a G3 base? Oh my God! It was probably Doctor Giblets. Oh God. Oh God, I'm fading fast. Please, please, please just stay with me while I die. I, I, I don't want to be alone. I don't want to be alone. Okay, hang in there, hang in there. We'll, we'll stay with you as long as it takes. No, no, it, it's my time to go. Oh, thank you for for staying with me as I die. Oh, just just don't leave. Okay, now I feel it. Here I go. Oh, I'm I'm dead. I'm dead. Oh. Fuck, that rips my heart out. <laughs> Tipo direttamente e via. Hey, hey, hey, where, where are you guys going? You you promised me you stay with me until I... until. 가자. 나랑 끄라기 여로해. Hey, hey, thanks for coming back. Are you really dying? You, you, you sound fine now. <laughs> no, no, oh, oh, I'm dying. No, I'm actually, oh, not uh, for real this time, though. Oh, my God. Oh, stay. Don't go anywhere. Stay with me. Thank you. Oh, here, here I go. Oh, my God. Oh. Alright, shit. I, I, I, guess that's it then. Per me riparlare di nuovo era infatti. I'm, I'm not dead yet, asshole. If you leave me again, I swear to God, I'm gonna kill myself. <laughs> I thought you were already dying. Oh, whoops, whoops. Never, never mind. I, I, I, am really, I'm really dying now. Now this. Oh, for real. This, but this time is the real one. Oh, good, good. I can feel it. Oh, fuck. Oh, this really hurts. Good, good Goodbye. Oh, oh. Okay, this time it's got to be real. Let, us just get out of here. It's, it's depressing. Hey, hey guys, I'm still alive. You need to come back credo. stay with me. Basta. Okay, this. I, i i You had to do it. You, you had to put him out of his misery. It was like a really annoying horse with a broken leg. You, you know? It, it, do you understand? Is there an equivalent to broken leg? You, you following? Dovrebbe essere morto adesso, no? Ok. Oh, finalmente. Allora. Dobbiamo entrare là, là dentro, ok? Qui sotto non sembra esserci niente di particolarmente interessante. Bauli, roba... Là forse c'è qualcuno che vende qualcosa, aspettate, andiamo a vedere. Sì, tu vendi roba, no? Mod riavvolge proiettili. Non posso parlare con te, però. Tra questi cosi sono, sono, vivi, cioè è una cosa stranissima. Milza di pallottole. Mod riavvolge proiettili. Far tornare indietro nel tempo i suoi cristalli a ogni ricarica, riprendendoti quindi tutto quello che hai sparato per poter infliggere più danni. Minchia. Tecnica dura, Dani, tanica dura health. Beh, come salute ne abbiamo già abbastanza, direi. Questo però è davvero figo. Questo io lo prenderei. Uh -huh. Ok. Beh, gas invece non ci interessa. Gas lo usiamo pochissimo. Ok, torniamo su allora. Dovremmo poter tornare su con il nostro jetpack. Pure potenziato, tra l'altro. Oh. Ok, andiamo. Questa cosa serve esattamente? Boh, va bene. Okay, so is this Dr. Giblets' base? Where, where, the hell is he? Well, I'm sure we'll be able to find Dr. Giblets with just a little bit of detective work. Let's Basta gusto detective. Jesus Christ! Okay, okay, fine. Huh, that's a lot of dead bodies. What do you think happened in here? Whatever it was, it's not a good situation for everyone who died, but it's great for us detectives because we need a good mystery to solve. Now go scan stuff. Tipo questo squarcio No, non è possibile scansionare lo squarcio, ma i cadaveri sì. Someone was killing G3 mercs. You know what that makes sense. Everyone hates the G3. I bet people try to kill them all the time. I mean, look at you, that's what you're doing. Ok, quindi i cadaveri sono stati scansionati. Volevo trovare qualcos'altro. Boh, io sarei andato diretto su questi squarci nel muro. Evidentemente però il gioco vuole Vuole che si trovi qualcos'altro. Cos'è? Attieni il punto per scansionare. Hmm, a destroyed drone. Looks like it was deployed for combat. Nothing fishy there, that's what they're used for, that's what drones are for, they're for combat, that's not weird to see a destroyed drone. Ok. Quindi anche il drone distrutto non è qualcosa di strano. Perché alla fine è, per quello, è quello che servono. E qui invece... Qua. Scartoffie e documenti vari. Like typical work desk, nothing too crazy. Uh, uh you know, best someone interrupted Dr. Giblets while he was doing experiments. I don't know, I'm just throwing stuff at the wall here. Okay, yeah, I think I'm getting a sense of what happened here. Someone beat us to the punch. They attacked Dr. Giblets and all his men. Huh, we need more information. Let me hack the door so we can go deeper and look for more clues. Ok, right, qui non c'è nulla. Let's, let's keep moving. Non c'è nulla davvero, peccato. Anche se... Si ti può aggrappare qui. Per non si sa bene quale motivo. Però si può fare. E si può anche entrare nella base da, da sopra, ok? Qui è davvero morto un botto di gente. C'è nient'altro? Cioè non si può prendere niente? O oh, qua c'eravamo già stati forse anche. Sembra che qui c'eravamo già stati, eh. what's behind that door, but you can't get in there yet. Uh, uh, maybe maybe that's where Giblets is. I don't know. We have to scan a bunch of stuff first. So do that, and then maybe the door will open. Just letting you know. Howdy there, cowboys. Uh, oh, shit. Sorry, wrong bit, wrong bit. I mean, howdy there, <laughs> detectives. Ooh, this looks like the lab where Dr. Giblets did his experiments. There's gotta be something helpful in here. Let's get to scanning. We got this. Pseudo! Get the fuck out of here! Qui non si può scansionare nulla. Oh, cioè, tipo ci sono i resti. Ah, ok, questo si può scansionare. Was he doing experiments on his own henchmen? Jesus Christ, that's fucked up, right? Yeah, that's fucked up. I know it's fucked up. I don't know why I asked. I knew it was fucked up. Dr. Giblets must have been losing his mind. Beh, sempre se ne ha mai avuto uno. Quindi qui non posso davvero scansionare nulla. Cioè, bisogna vedere da qualche altra parte, allora tipo di qui. These must be old Hyperbong prototypes, way jankier than the ones they're selling at the High on Life store. Well, you know, we just pointed these out, now we can move on to the next thing. Sicuri che questi siano i prototipi di Hyperbong? A me sembrano i cosini pelosi è che magari non ho sbagliato a localizzare. Um, vediamo un po' cosa si può analizzare. Qui magari qualcosa. trovati. Ah, erano questi da scansionare. Queer, look at all these drone heads. Dr. Giblets was an expert at creating cybernetic organisms, but we already knew that. You know, I don't think this is a very helpful clue. I do think it's neat, though. It's cool to look at fucked up drone heads. Thanks for showing me this. Ok operazione completata, immagino, sì. Indagine completata. He was torturing his own henchmen. He wasn't right in the head. Although I guess that's what Douglas did too, so maybe that's normal for the G3. Maybe he was normal. No way to know unless we go deeper. I'm hacking the next door. Vai, hackera la prossima porta, penso sia questa. No, non è questa. Ah, di là, ok. Alright, I got no fucking idea what this room is, but I'm sure there's more clues in here, so go, go find more clues, baby! Ancora? Ok, 3 è il numero magico, quindi penso che questa sia l'ultima indagine che dobbiamo fare. Scansioniamo questo messaggio. I know they are watching. Ma è diventato tipo un complottaro il dottor Giblets. Ah no, ha fiutato noi. Normal guy. Ok. Secondo arrivato? Secondo posto in qualsiasi cosa? Dinkleberg? Trophies for, for what? Science? Just science in general? Do they really give out second place trophies for science? Geez, it looks like Dr. Diblitz was pissed you didn't get first place in, in science. Okay. A Gatlin's in there. Oh no, they look like shit! Aha, so that's our murder weapon. Dr. Giblets must have used that modified Gatlian to attack his men. It's pretty powerful, did a lot of, did a lot of damage. It'd be great if we could somehow get that Gatlian for ourselves. You think that's gonna happen? Uh, who knows, let's find out. Ok, indagine completata. Okay, I think we sì. finally cracked this case. Dr. Giblets really did go insane. He was paranoid that someone was after him, so he killed his own men. While you were wasting time doing detective work, I was busy scanning the area for Dr. Giblets and decrypting the password on his security systems. Now you can just follow the waypoint right to him. So you wasted our fucking time, Pseudo! Yep, sorry. I just love detective mode so much I didn't want you to stop using it. Now go kill Dr. Giblets. Andiamo. Questa è l'arena del boss. È lui? Eccolo, sì. Ma è morto? Da solo? Well, okay. Uh, I guess Dr. Giblets went and killed himself for us. That was <laughs> anticlimactic. Jesus Christ, that was the easiest one yet. All right, let me at him. <laughs> Va bene. Ok, non me l'aspettavo questa. Status report. No life sense detected. Avvio lockdown. No. Shit. Oddio. Hello. If you're hearing this pre-recorded message, it means you've successfully managed to murder one of the greatest minds in all of super science. Congratulations, you killed me. But I knew this day would come and I was prepared for this moment. Eccola l'arena del boss. You can survive my retribution Okay, shit yes! We do get to fight! Oh, thank God I missed the action! Okay, un secondo. Everyone called me crazy, but look at me now! I'm dead and you're trapped in here, bald and praised in my glorious science you're ever so jealous of! That's right, Timothy, I know it was you. My own son killed me, and for what? The inheritance? My lab? Or just a plain old space edifice complex? You had no qualms about killing your own father. I shall gladly spill the blood of my firstborn. Farewell, Crimothy Giblets! If you're hearing this, it means you just killed an enemy. This is fine. I expected you to defeat some of them, but you will lose the war. Quanto sono tosti questi ragazzi. Oh, un altro cacchio. Creatura morto. Eh, sono già morto. Ok, no, tosta questa, eh. Questa è tosta, devo usare bene le abilità delle mie armi, devo usarle tutte soprattutto. E devo giocarmela bene. Qui, qui c'è poco da fare, bisogna essere un po' più concentrati e giocarsela bene. Allora, iniziamo con gas. No, sono già morto. No, ok, devo, devo giocarmela molto meglio. Chi è che mi ha ucciso così tanto? Just wanted to cover all my bases here. Good work using the jetpack. Ok, qua mi serve lei. è buggato dentro il coso. Ok. Are we fighting some guys or just hanging out? I'm down for whatever. Vai, vai. Fuck the G3. Per quello umano. This, you're taking a long time to fight this way. Thought you'd be dead by now. It's okay to die. trying to kill you! Okay. Hello? Anyone there? Hmm. If you're hearing this, it means you made it past my first onslaught. Ok, Perhaps la prima andata. My son, Crimothy. Yes, yes, I was wrong. How could I have been so blind? I know who killed me now. It was you, Krubus. Oh, was it Krubus who killed him? Jake, These are fun audio recordings. Va <laughs> bene. Oh, Oddio, gli acari. Ah, prima di tutto mandiamo giù tutti, tutte le creature. E poi usiamo... No, gas, dov'è gas? I mean, you know you just wanna die, right? appropriate Cribbis that after all those years stuck behind mountains of paperwork, you finally got to get your hands dirty again. Just look. devo assolutamente eliminare loro che fanno un botto di danni e sono fastidiosissimi. Oddio, sto per morire malissimo, sto per morire malissimo. Eh. Ok. and then convinced her to divorce you and marry me instead. And then I made her do an experiment for me and she died in that process. And you took revenge against me for the rest of the days? Could be that? I feel like it's probably not, but I just want to make sure. I know you can't tell me because I'm dead. But soon you can tell me. In hell! Oh, Oddio. Dov'è, dov'è? some slime out of my trick hole. What's so gross about that? Okay, I, I think that's probably... Okay. Oddio. Your relentless party habits always landed you hot water with garmantuous. Perhaps you wish to strike back Allora, bisogna eliminare subito Cecchini. That would certainly hurt his feelings. But it was a mistake to think you could just walk out of here alive. Another wave. Oh no, quelli là.

Ok, tu mi servi. Creatura. Crepa, grazie. testa, know testa. yourself a freak, but for sure. Ok, vediamo. Da dove salta fuori? Devo andare lì dentro? Adesso non dov'è il nemico? C'è un nemico da uccidere? Non, non lo vedo. Non capisco. Si è buggato? Scappa dalla base. Sì, come? Sono dei buchi da qualche parte. Eh. Dal tunnel magari devo uscire, eh? Ma non credo. Boh. Proviamo a uscire dal tunnel? Ma è troppo piccolo. No, no, è solo... È solo decorativo qualcosa. Devo uscire da qui magari? Questa è la porta? No? Eh, scusatemi, non, non ho capito... Ma perché so cosa si alzava durante la... Durante la battaglia? C'è una porta qui dentro? C'è una porta qui nel mezzo? No, non sembra. Cosa ha fatto? There we go! Eh. Why haven't you been using me? davvero non capisco dove io debba andare per uscire dalla base. E signori, sono andato a vedere e è buggato. E io quando, quando, mi blocco in questi giochi qui in questo modo, ormai ho capito che è un bug praticamente. Provo a ricaricare l'ultimo checkpoint, vediamo come va. Ricarichiamo l'ultimo checkpoint perché dopo, la, dopo questa eh, ondata dovrebbe arrivarne un'altra semplicemente, cioè non dovrebbe bloccarsi tutto così. Quindi mi sa che da qualche parte è appunto, sarebbe dovuto succedere questo. Che non era successo. Ok, ci siamo. No, volevo passare. Yeah, fuck drones! Pilon still holding in there? I knew you'd be tough. It's one thing to serve in the G3, but it's another altogether to fully embody its ideology. I really did not expect you when I was alive, but then you killed me. So it pains me, but I must kill you back! Okay. You're a tough one, Nicolon. I'm throwing everything I have at you, but can you survive this entire base self-destructing? Three, Okay, I'll have to remember to read that up later and time it with a video. Note to self, rig up base to self-destruct. Rig up base to self-destruct. Rig up base, okay. Okay. Poison gas, no. No, oh, qua mi serve. Qua mi serve la Swizzy. Ok. Dovrei aver fatto. Are we fighting some guys or just hanging out? I'm down for whatever. No, sono morto, peccato. Peccato, peccato, peccato. Vediamo da dove mi fa ripartire. Comunque questa è una battaglia bella tosta. Eh. Bella, bella tosta. Ah, da qui. Ok. Ok, ok. Il problema è che ti danno pochissimo scudo. E devo subito usare lui. Cioè lui è davvero forte, eh. Morto, perfetto. C'è un po' di scudo qui da prendere? Eh? No. Let's do No, no, no, no, no, no, no, no, sono morto, sono morto. Eh, sono morto. Sono caduto, non avevo più, non avevo più propulsioni e... propulsione e sono volato giù. Non riuscivo più a risalire. Ho provato ad aggrapparmi, come avete visto, con il rampino, ma ero troppo distante dal muro. No, è davvero tosta questa parte, eh. Tosta. Poco da dire. È di gran lunga la parte più difficile del gioco al momento. non volevo prendere lui. Mannaggia, volevo prendere quell'altro. Ecco. Conviene rimanere in realtà sul lato, eh. Conviene rimanere sui lati. Ok, quando sono rimasti solo loro va di creatura. Attaccatelo però. Grazie. Do you smell deadly poison gas or is that just me? Mmm, Chi è che mi spara? Tu merda. Ok. Non ci sono scudi però, quello è il problema. Finally! It makes sense, you know. I always hated myself. I knew I'd get the guts to do it one of these days. Good for me. Oh, that's dark. So, okay, I killed myself. Whoops. My apologies to whoever's hearing this. I hope you'll forgive me for making you go through all of that. You can leave now. Have a good day. Giblets out. R.I.P. Giblets. Wow. Okay. Good. Good. Good. Good work. I think we can get back out through the trapdoor now. Ok, perfetto. Quindi ha concluso che l'unico talmente forte da poter superare tutte queste sfide era lui stesso e quindi è lui l'unico ad essere, cioè si è ucciso da solo praticamente e quindi si scusa con noi. Posso salire da qui? Grazie. No, sali. Da qui poi qua. Perfetto. Abbiamo superato per adesso la battaglia di gran lunga più difficile del gioco. Ma di gran lunga. E mo'? As I continue to study these humans, I find them to be more complex than I ever could have expected. Initially, I saw great potential in both the Fergals and the Gatlians. But now, I see how foolish I was. Those were nothing but dead ends. Humans, however... Humans are going to change everything. God damn, what the fuck was the G3 doing with this guy? Mm, questo è misterioso, eh? potrebbe, essere, potrebbe essere legato magari a, magari a un punto boss fight segreto e cose di questo tipo. Weird. If I'm reading this right, it seems like that famous scientist Dr. Gergula was researching Gatlians? Mm, non è che magari ci fu anche qualche altro indizio qui che ci siamo persi prima? Meglio guardare, eh. Perché mi sa che qui stiamo scoprendo la lore del gioco. Vediamo, eh. Ah, qui non sembra esserci nient'altro. Andiamo avanti allora. Qui dentro possiamo andare. Anzi, dobbiamo andare lì dentro. E qui non c'è nulla. Perfetto. Oh, uh, you know what? We, should probably grab that Gatling, you know? Eh, infatti. Is he even alive? Uh, you know what? L let's take him back to Gene. Gene che knows schifo. he can fix get him all fixed up. Qui invece Gatliano ammaccato, Famolo si chiama, ma che sono i, sette nani. Famolo. Oggi um, è uh, stato davvero molto importante per me. Eh. Complimenti, tutto. Um, your free trial of detective mode is up. So see you later, bye. 嗯。 Okay. <gasps> Oh, thank God. Okay, bounty hunter, you go through the menus. You find that detective mode. You shut it the fuck off. Never again. Okay, I'm serious. Delete it. J delete it. And if we if you can't do it, we, we, we go we go to you know we it's a whole mission. It'll be a whole DLC mission. Every last peso we've ever earned, we pay whoever it is to delete this fucking detective mode well, bullshit. you know, a whole DLC story about it that that will charge forty five dollars for, and it'll only be like an hour of content because fuck you, bitch! No, I'm just kidding, I'm kidding, I'm kidding. Wouldn't do that. We wouldn't do that. We're not gonna do that. Ok. Quindi abbiamo completato anche la taglia di del Giblets, del dottor Giblets. See? It's not so easy figuring out where these bozos are. Let it go! Come on over, let's bow Facciamoci una chiacchierata? Eh? Facciamo che però la chiacchierata ce la facciamo. Cosa stai guardando? Facciamo che la chiacchierata ce la facciamo nel prossimo episodio perché questo finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!